Ahora ya puedes decirme que todo lo que hago al final no me sirve Pero no quieres herirme, prefieres callar y mentirme Pero quería decirte que ya he pensado en rendirme Que no tiene caso herirte Con falsas promesas que al final no pude cumplirte Pero qué bonito hubiera sido Decirte que valió la pena el tiempo invertido Odio incumplir lo que te he prometido en algo que estaba perdido Y me duele mirarte a la cara Me cuesta aceptar que el tiempo no se para Que el resultado no estaba y yo estaba asustado Y aún así seguía arriesgando todo por nada Odio mirarte a los ojos sabiendo muy bien lo que piensas Y también lo sé, te fallé, fracasé porque no logré ni una promesa Y ambos sabemos que el tiempo no tiene sorpresas, nunca regresa No sé qué hacer con mi vida y menos con la tuya y cómo me fracasé Aún poniendo el corazón, fracasé En cada día y cada canción, fracasé, me cansé, ya lo sé Derramé el agua aún sabiendo que moría de sed Es que las cosas no son justas, me cansé De no encontrar respuesta a mis preguntas Fracasé, me cansé, ya lo sé Derramé el agua aún sabiendo que moría de sed y sé que no es un mundo para un soñador Pero sé que si lo dejo no tendré algo mejor Si te soy honesto nunca tuve suerte O tal vez nunca fui bueno, o al menos no lo suficiente Pero las cosas son bastante claras Este hobby no me deja, me frena, me para No hay visitas ni vistas, no hay lana Debo ser realista aunque me insista, ya no hay nada que ganar Nada por lo que luchar No me queda nada más Y aún así tengo miedo de perder en algo que me juré no fracasar Es que ya me esperaste tanto tiempo Para decir que esto no valió la pena Cuando siento que lo estoy logrando La realidad me corta las alas de todas las fracasé Aún poniendo el corazón fracasé En cada día y cada canción fracasé Me cansé, ya lo sé Derramé el agua aún sabiendo que moría de sed Es que las cosas no son justas, me cansé De no encontrar respuesta a mis preguntas Fracasé, me cansé, ya lo sé Derramé el agua aún sabiendo que moría de sed